好，这期教你最有效的肘膝组合啊，非常常规，非常简单。右肘，左膝，光。有的人问，为什么你不能右肘打右膝？在实战中当然可以，你怎么打看情况，见机行事。但是我们在练习中呢，尽量教学员们，我们都用交叉的打法，就左肘右膝。 左前右腿，然后右手配左边的腿，这样比较好一些，更加标准。左膝它有非常好的距离的控制。你看，当我换步的时候，对吧？往前走，嘣。在原地的时候，原地走，它往前逼近我，往后走，往后走，嘣，也可以做。但是这个右膝就不一样了，这个右膝往前走，我只能走这么近。你想走远了，你可能得跳起，嘣。你走远了，你没有办法像换步一样，它离我很远，我换步过去，嘣。 你看我可以走这么远，因为我换完步之后，我右腿作为支撑腿，我可以往前走很多。但是左腿你一旦迈远了，你就会出现就劈叉了。有没有办法劈叉在顶膝？没有办法这么操作，所以右手加左膝是一个非常好的组合啊！大家可以尝试练习。